मेल लिखने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम तो आप क्रोम ओपन करेंगे ये आपका इंटरफेस आ गया है अब यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो जीमेल लिखा हुआ है अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपकी जीमेल ऑलरेडी खुल जाएगी अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है यहाँ पर क्लिक करिए जीमेल पे जाइए क्योंकि मैंने लॉगिन कर रखा है इसलिए मुझसे आईडी पासवर्ड उसने नहीं मांगा है मैं सीधा अपने मेल आईडी पे आ गया हूँ अब यहाँ पर यहाँ लेफ़्ट में ऊपर साइड यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोज आपको यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर आपने क्लिक किया तो एक विंडो खुल के आ जाएगी न्यू मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पर न्यू मैसेज यहाँ नीचे लिखेंगे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है टी ओ टू इसका मतलब है कि जिसको आप मेल भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर आपको डालना होगा जैसे मैं मेल भेजना चाहता हूँ द के के त्रिपाठी पूरा मेल आईडी लिखेंगे at the rate Gmail dot com ये किसी भी आ, उसमें हो सकता है जी मेल डॉट कॉम हो सकता है हॉट मेल हो सकता है याहू हो सकता है वो पूरा मेल आईडी आप लिखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखना ना भूलें इसको खाली बिल्कुल मत छोड़ें सपोज़ दैट आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सपोज़ दैट मैं यहाँ पर लिखता हूँ अप्लीकेशन जिस चीज़ का अप्लीकेशन आप आगे लिख सकते हैं तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट को फिल कर दिया उसके बाद आप फॉर्मली स्टार्ट करेंगे यहाँ पर डियर बहुत कॉमन मैं आपको बता रहा हूँ डियर सर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है डियर ये capital D first letter capital फिर एस सर का फर्स्ट लेटर कैपिटल अब आपको ये नहीं पता कि सामने वाला आ, सर है या मैडम है तो आप उसको कर सकते हैं ऑब्लिक में मैडम ओके कॉमा और यहाँ पर आप इंटर करेंगे अब आपका ये मेल का बॉडी स्टार्ट होता है मेन यहाँ पर आप लिखेंगे अपने बारे में जो भी उसका मैटर है suppose that I am applying for applying देखिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके आपके पास ऑटो करेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा applying for the post of जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर और for the post of coordinator okay यहाँ आप बिल्कुल सही कर सकते हैं ओके प्लीज़ यहाँ फिर से आपको इसको कैपिटल करना होगा please find my resume in the attachment attachment okay ये हो गया अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है सिग्नेचर तो सिग्नेचर के लिए आप क्या लिखेंगे रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं थैंक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ थैंक्स एक जनरल वे में आपको आइडिया हो जाएगा थैंक्स यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए और अपना कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं सपोज़ दैट आप अपना कांटेक्ट नंबर डाल सकते हैं कुछ भी डाल सकते हैं आपका कांटेक्ट नंबर हो गया ये अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉन्ट फॉन्ट यहाँ से आप अगर देखेंगे ना लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग ऑप्शन ए तो यहाँ पर आपके फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ गए हैं ये देखिए फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो ये फ़ॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आपको जो फ़ॉन्ट पसंद है आप उस फ़ॉन्ट में सपोज़ दैट मैं आ, वैसे तो मोस्ट कॉमन तो यही है बट मैं कॉस्मिक सैन एम एस ये लगाता हूँ ओके ये देखिए आपका फ़ॉन्ट चेंज हो गया अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं बट ये ध्यान रखिए जब तक आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा अब ये मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा देखिए अभी नॉर्मल साइज़ दिख रहा है small normal large and huge मैं लार्ज करके देता हूँ ये देखिए लार्ज हो गया ये बड़ा हो गया फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे अब इसको हम सीखेंगे कि हम इसका कलर चेंज कैसे कर सकते हैं सपोज़ दैट uh, मुझे कलर पसंद है ब्लू तो मैं इसको ब्लू कर सकता हूँ ये देखिए ब्लू कलर हो गया अब आ, uh, कोई एक पोर्सन मुझे सपोज़ uh, दैट मैं अपना ये सिग्नेचर नाम को इटैलिक करना चाहता हूँ आप इसको ये पूरे ऑप्शन है बट ये ऑप्शन तभी आप काम करेंगे जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ओके इतना हमने सीख लिया अब इसमें हम अटैचमेंट कैसे लगाएंगे ये अभी हमें यहाँ लिखा है ना कि find my resume in the attachment तो हम अपना रिज्यूम अटैच करेंगे ओके अब जिस भी लोकेशन में आपको आपका अटैचमेंट है आप सेलेक्ट कर सकते हैं suppose that a desktop desktop में कोई भी फाइल हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं कोई भी फाइल आप ले लीजिए जैसे मैंने ये फाइल ले ली है अब इसको मैंने आ, क्लिक किया अब यहाँ पर ये ओपन किया ये देखिए ये अटैच हो रहा है यहाँ पर ये अटैच हो गया ठीक है अब यहाँ से आपने इसको अटैच कर लिया है तो आपका काम अब मोस्टली हो गया अब यहाँ से आप इसको सेंड बटन क्लिक करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा ये लीजिए इसको मैंने सेंड कर दिया यहाँ पर मैसेज सेंड करके आ गया अगर आपको चेक करना है तो आप सेंट ऑप्शन में जा कर के देख सकते हैं कि मेरा मैसेज गया कि नहीं ये टू के के अप्लीकेशन आपका मैसेज जा चुका है नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और सेटिंग चेंज करना सिखाएंगे आप अपना सिग्नेचर कैसे परमानेंट डाल सकते हैं और जो अंदर से सेटिंग्स होती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे thank you for watching this video